Wat? Hier, hier! Ja! Over zich hier! Zijka! net al klaar hoor, Maar <laughs> het deze politie. Nou ja, politie. Maar, um, politie, politie, politie. <laughs> We zijn dus in Duitsland. Yay! Nou, inmiddels in, uh, in Duitsland eh, aangekomen. We nog een klein uurtje rijden. Twee minuten na precies te zijn. Dus uh, in plaats van via Nijmegen zijn we nu via Venlo gegaan. Dat was dan een rustige op wat files vanwege ongelukken na. Uh, eh, tot nu toe ook. Dus eh, ja, we gaan even een lekker stukje tukken. En, uh, nee, niet tukken, tuffen. <laughs> lekker tukken onderweg. een stukje tuffen. En uh, Suus raakt een beetje geschrokken van iemand die afrekt. Vanwege wegwerkzaamheden. Niks aan het handje. Maar we zien jullie zo meteen bij het hotel. Want hier staat onze auto. Als jullie weten hebben wij een witte gaat hij niet. Suus gaat het even laten zien. Druk maar op de knop. Kelbert. Ik vind het zo raar. <laughs> Wat ik ga doen, maar ik vind het zo raar. Komt ie. Oh. Yo. Van de slot af. Heeft hij hoor. Wel doodeng, wiebelt aan alle kanten. Ja, het is, een beetje enger. Je deur kan gewoon open zonder dat iets te raken. Dat gaat net. Zo. Nou, tot overmorgen. Hoppakee. Dicht, sleuteltje pakken. Hij is dicht, ja. Maar goed, we zitten dus eh, gewoon midden in, uh, in Echt uh, in. Het is wel gezellig. Leuk, leuk plaatsje. Echt een beetje achter. Allemaal van dit soort, dit soort panden ook morgen gaan nou, we eh, lekker naar Fantasieland, gewoon lekker uitgeslapen. Kunnen we er naartoe. Eerst even alles uitgepakt en alles. Daar hebben we net gegeten, daar is de receptie. Maar dit hotel bestaat dus uit allemaal losse appartementjes, kamertjes, in huisjes in de straat. Want hier zit er een. En daar verderop zit er één. Eh, een waar dat witte bord uithangt. Ik gaat dus hier echt gewoon naar binnen toe. <laughs> Alles dicht. Weer heel knus. Kijk eens. En dit is onze kamer. Het kan op slot, er gaat nergens meer heen. Bed. Een eigen balkonnetje tv'tje. gaan eens even kijken of we onze YouTube ellende aan kunnen kast. Hallo. De zaal de Lekkere douche. Lekker ruim wc'tje. Uitzicht op, eh, op de binnenstad Brul. En ook gewoon lekker Echt heel lekker. Maar kom je. Oh. In de schaduw. Het is een redelijk simpele, maar prima kamer. Maar eh zaten, net zaten we hier beneden te eten. En uh, het is gewoon lekker. In ieder geval hoeven niet eh, morgenochtend uh, die 2,5 uur te gaan rijden. Dus dan gaan we even lekker afsluiten. Bedankt voor het kijken. Tot, de eh, tot de volgende vlog. En een hele fijne avond. Wat zeggen we dan? Doei doei. Lukt het eh, Wendy van Wanten? <laughs> Wat was dat voor... Uh... <laughs> dus, Suus zegt ook doei. Suus gaat alvast leggen. <laughs> doei! Afgezet door, door mijn ouders, die zijn er ook vandaag. Hoi! Nog meer Nederlanders, gezellig. En uh, eh, uh, eh, daar ben ik gelijk kwijt wat ik wilde zeggen. Maar dan kom maar door. <laughs> Wij waren sneller binnen. Dat is helemaal niet druk.